Per il momento sano nerdismo, Seba ci farà vedere tutta la sua collezione di retro gaming per farvi fare un tuffone nel mondo dell'intrattenimento videoludico a schermo nostalgia. Basterà un video solo? Vabbè, proviamoci. Il momento un po' di sano nerdismo non fa mai male, oggi vi farò vedere la mia completa, no non completa, una parte almeno della mia collezione di videogiochi, perché nerd è figo! Iniziamo subito! Pronti? Via! Ok, per il momento nerdaggine iniziamo subito con tutti i giochi che ci abbiamo Sarà un ordine un po' casuale Allora ho Ico, la versione quella di cartone Ultimate Saga, che abbiamo anche qua la versione originalissima Quella la Super Limited Edition Non so cosa c'era dentro lì, adesso non mi ricordo Qualcosa di Final Fantasy X-2 Io principalmente, siccome ero un super fan di Final Fantasy, l'avevo comprata Shadow of Memory, che questo è un gioco che non so se l'avete mai giocato È un gioco veramente <laughs> strano, praticamente fai tutte le morti di questo tipo Tu praticamente praticamente cerchi di evitare come muore. Ma è un gioco divertente comunque. Hunting Ground, che è anche carino come horror. L'ho rigiocato, non mi è piaciuto molto. Poi c'è Sega Superstar, una merda. Poi c'è Silent, eh, Silent Hill 4 l'ho giocato mi era piaciuto a suo tempo avevo anche finito tutti i finali ma carino Rappa è <laughs> bellissimo Kingdom Hearts ovviamente Beyond Good and Evil mi dispiace un botto che non hanno mai fatto praticamente la versione 2 che dovevo uscire ma poi non è più uscito questo è un gioco che sinceramente non me lo ricordo immagino che non era sto granché poi continuiamo con altri giochi questo ammetto che è un gioco che ho comprato soltanto perché le tip erano tettore ma ci ho giocato tipo un quarto d'ora perché era una palla e i toy questo qua me l'hanno regalato provato, non è che mi è piaciuto questo, anche non mi è piaciuto, un Resident Evil forse è il più brutto, non so se lo conoscete, Survival 2 Code Veronica, Tekken 5, Street of Fighter X2, Tekken Tag è stato il mio primo gioco della Play 2, bellissimo, Tekken 4, The Bond, The Bond, sai, era carina la storia, non me la ricordo, però c'era un personaggio, quello che diventava una, una, una pantera che era simpatico, Virtua Fighter 4 che avevano messo Vanessa che mi piaceva, Space Channel me l'hanno regalato ma non ci ho mai giocato, Kingdom Hearts, questo questo qua l'1 Poi abbiamo Soul Calibur Che tra l'altro mi hanno comprato anche la versione Gamecube Perché volevo giocare con Zelda Herdy Gerdy è un gioco che tipo tu fai Non me ne ricordo questo Però tipo dovevi prendere le pecore Una cosa così Jack, bello Mi sono preso il 2 anche mi è piaciuto Però ci ho giocato poco Kia ci ho giocato praticamente niente Tomb Raider Danger on Darkness Che è un gioco che tutti odiano Io non l'ho detestato Anche perché ero troppo fan di Tomb Raider per odiarlo Poi c'è Rayman M Crash Twister ma non era bello Non mi è piaciuto a me molto questo Resident Evil oh, Ah no forse quello questo, no, questo sì che mi è piaciuto scusate E poi ci abbiamo vabbè continuando con gli horror Non possono mancare tutti i miei giochi di Ray Ossia Project Zero In italiano Fatal Frame che ho il 2 Versione no questa è la versione normale Il 3 questa è la versione giapponese Versione giapponese Versione Wii giapponese Il 4 che è il più bello della serie Infatti anche nel, nel, nel music video di Alive I primi 10 secondi sono il piano proprio un tributo a questo questo videogioco è bellissimo poi il 5 che è anche carino l'1 che vabbè meraviglioso poi abbiamo l'1 questo ha venduto solo tipo 30.000 copie rarissimo per Xbox la versione Xbox dell'1 questo ha venduto un po' di più non mi ricordo comunque pochissimo e poi abbiamo il, eh, Project 02 versione PAL quindi versione europea ma non finisce qui poi abbiamo Dead or Alive Ultimate Dead or Alive 4 Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2 anche questo l'ho preso solo per le tette Dead or Alive 3 anche questo eh Dead or Alive Beach Volleyball 1 cioè tra questi due giochi ci ho giocato 100 ore a testa, cioè rendiamoci conto. Doha 2, Siren 2 che non era bello quanto l'1, l'1 è un gioco bellissimo, veramente, veramente bello, veramente, veramente difficile, ho finito tutto. Primal è un gioco che, sai che era carino, eh? infatti mi spiace che non siano mai andati avanti con il French and ci ho rigiocato e non mi è piaciuto, però quando l'avevo giocato all'inizio mi piaceva. Siren 3, vabbè, bellissimo, non bello quanto il 2 ma comunque bello. Shenmue 2, questo era un gioco che volevo, bellissimo. C'ho ancora lo scontrino, vedete, <laughs> ormai non si legge più niente ma ero super fan e qua sarà dentro anche il DVD no forse era già contenuto all'interno di questo in cui potevi vedere praticamente la storia dell'uno War è un gioco bellissimo eh, bellissimo bellissimo bellissimo anche se i primi due sono molto più belli di questo qua in 3D è un gioco di quelli che era più bello in 2D andiamo avanti comunque perché la nerdaggine non finisce più poi qui ci abbiamo Dark Chronicle che non me lo ricordo però ci ho giocato un po' Crash non era bello cioè era bello però c'erano dei caricamenti snervanti che non finivano più non l'ho mai giocato carino Bloody Roar War è un... Io ero un fan dei picchiaduro quando giocavo alla Play 2, quindi questo mi era piaciuto tanto. Però mi sembra che questo è stato l'ultimo della serie o c'è stato un seguito? Questo era un gioco che ero un super fan di Nina, ovviamente mi sono preso lo spin-off di Tekken, che però, diciamocelo, non si capiva come si giocava. Io, almeno io non l'ho capito, a me non è piaciuto. Devil May Cry, ovviamente, i trucchi di Devil May Cry, <laughs> Devil May Cry 2. Dynasty Warrior è un gioco che piace a tanti, però a me non ha preso così tanto, devo dire. Final Fantasy l'ho preso solo perché era bella la copertina, però mh, mm, non l'ho capito come si giocava Final Fantasy ovviamente Final Fantasy X-2 Final Fantasy XII Oni questo anche non l'ho mai giocato neanche Oni ho giocato più che tanto <laughs> Space Channel 2 pure abbiamo però anche quello non è che l'ho proprio giocato sinceramente vabbè andiamo avanti poi qui abbiamo tutta la collezione di GTO in DVD passiamo ai giochi dell'Xbox <laughs> questo non l'ho mai giocato questo l'ho giocato pochissimo questo è di mio fratello questo bello ovviamente perché è Tomb Raider anche se ho preferito guardate io dirò forse un'eresia però a me questo forse il Tomb Raider che mi è piaciuto di meno di tutti tutti anche meno del Dark Angel cioè non lo so è di Angel of Darkness scusate non lo so era noioso boh a me non è piaciuto questo l'ho giocato un po' ma non boh non mi ha entusiasmato così così cioè non è di mio fratello eh, sì non più bello Mario Kart Splinter Cell l'ho giocato mi è piaciuto <laughs> un altro picchiaduro di quelli che la cosa più bella era un personaggio di tipo si chiamava Dynast no eh, non mi ricordo beh Silent Hill 2 con anche omaggio questo non so perché ne abbiamo due no dovete sapere che mia zia aveva un negozio di videogiochi e quindi me ne dava un botto non è che navigavo nell'oro oro <laughs> Comunque per quello che ho tutti questi giochi Poi Blink um, non mi era piaciuto Cioè carino Era divertente perché era il primo gioco in 4D Perché controllavi il tempo Però era un po' una minchiata Questo bello Sicuramente bello Però non l'ho giocato tanto quanto avrei voluto E FIFA 2004 Bom. Passiamo ai giochi della Wii Allora per i giochi della Wii ci abbiamo Tomb Raider Underworld che mi è piaciuto tantissimo Super Purple Mario l'ho giocato pochissimo Monster Hunter anche l'ho giocato pochissimo Donkey Kong bello Party Mario 8 bello Questo è uno schifo Super bello, bello, beh sì ma sono tutti uguali questi <laughs> giochi anche se sono tutti belli Un altro Luigi, un altro Famicom, un altro Paper Mario, un altro eh, ok Splatoon, Tomb Raider Anniversary, bellissimo Poi andiamo avanti, mamma mia non finiremo mai Io volevo fare il, mm, il retro gaming quindi non so perché vabbè hai fatto vedere anche questi <laughs> Questo è un gioco bellissimo <laughs> Ma questo qua scusa in Italia ha avuto successo perché a me è piaciuto un sacco The Last Guy anche mi ha divertito tantissimo Questo non l'ho giocato bellissimo, vabbè questi non potevo non prenderli ovviamente tiro fuori le cose un po' a caso Scusate se non c'è un ordine ma ve le faccio vedere proprio come escono dal mio armadio <laughs> Senza troppi casini Qua abbiamo un altro Mario Kart una... Ah questo qua che mi sono preso <laughs> sul calibro soltanto perché c'era Zelda Il Game Boy abbiamo il Game Boy Color Poi cosa abbiamo? Vabbè questo gioco l'ho giocato su Gamecube perché lo potevo collegare alla tv Dream Fighter 2 Final Fantasy Tactics Un altro Mario Questo è lo spin-off praticamente di Project Zero per il Gamecube Che ancora non l'ho giocato Poi qui abbiamo Pokémon d'oro Pokémon, no, Tomb Raider, Super Mario Tetris, un altro. Poi qui abbiamo dei giochi della Nintendo, boh, Harry Potter, Mario Golf e Mario Party 7. Ce li abbiamo tutti i Mario Party. Sono l'unica persona, <laughs> penso, che ha tutti i Mario Party, vabbè. Poi qui abbiamo Shenmue versione Dreamcast, Virtua Fighter eh, 3, credo. C avevo anche la collezione con tutte le cassette. Poi qui abbiamo, eh, beh, Berserk, ovviamente, Parasite Evil, eh, vabbè, questo che anche è bellissimo. Anche se non capivo niente perché era una versione giapponese, ancora non parlavo già giapponese, la colonna sonora ufficiale di Final Fantasy X, i DVD di Tekken, il cartone animato che era molto più bello del film. Poi abbiamo Chrono Cross, poi abbiamo la versione di Dead or Alive 1. Sapete che Nina aveva i capelli marroni e lei si tinge. Tina, non Nina. Sonic, poi qua abbiamo Dead or Alive 2, un altro Dead or Alive 2, che abbiamo sul calibro 2, credo, no, sul calibro 1. Proseguiamo, qua abbiamo Virtua Fighter 2 per PC, Zelda, Zelda. Questo qua per attaccare i giochi del, del mm, del Game Boy Advance su Gamecube, Harry Potter. Non ero neanche un fan di Harry Potter, questi me l'hanno regalati, non li neanche mai aperti. Questi qua giochi di mio fratello, poi Paperino, eh, Sonic, Mario Golf, Gamecube, Batman anche non ho mai giocato. Questo era per giocare ai giochi, mi sembra, giapponesi su eh, Gamecube. Non vorrei dire una cazzata, non mi ricordo. Questo gioco ci ho giocato un bel po'. Poi cosa abbiamo? Sonic Gamecube Resident questo bellissimo questo ancora più bello che sono i remake per Gamecube di, di, Resident Evil questo anche mi è piaciuto un botto questo anche molto bello questo, no questo in realtà non l'ho giocato così tanto scusate io ho giocato tanto al 64 anche se l'ho comprato molto dopo che è uscito Luigi Mansion anche carino Star Fox carino ma niente di che ah oh, questo era un gioco non lo so era brutto ma, ma l'ho giocato lo stesso questo l'ho giocato perché ancora non avevo l'Xbox e volevo vedere le tipe in costume Lodi Roar ah questo è stato l'ultimo forse questo è stato l'ultimo Lodi Roar War. Questo ci ho giocato anche questo poco. Eternal Darkness è un gioco che non so se conoscete, ma è un gioco veramente, veramente, veramente bello. Ha una storia super intrigante, secondo me è uno dei miglior... ma non è proprio un horror, la fantasy. Evolution che c'era anche la versione Dreamcast è bellissimo Cioè è brutto ma è bello Questo non me lo ricordo non so neanche che gioco è Oh Final Fantasy Crystal Chronicles ho anche la, la, la, confezione originale con tutto Mario Party 6, Mario Party 4, Mario Party 5 Super Smash Bros e Mario World poi abbiamo Zelda, la versione box, boxata mai aperta, tutta originalissima, guardate che meraviglia. E poi abbiamo anche Final Fantasy PlayStation. Oh, aspettate però, i giochi della PlayStation ve li faccio vedere in un altro video, perché ce ne abbiamo veramente, veramente tanti e poi possiamo andare ancora negli anni per far vedere anche i giochi del Nintendo. Quindi vabbè, scrivetemi se vi piacciono questi video review retro, eh, scriveteli nei commenti, ci vediamo domani alle 2 con un altro video, ditemi quale gioco vi piace di più, quale vorreste avere e ditemi se vi interessa allora questo momento nerdaggine versione, PlayStation e versione Nintendo che farò in un prossimo video più un sacco di altre cose nerd e action figure quindi non perdetevelo perché veramente ci sarà da vergognarsi io mi sto già vergognando un abbraccio e ci vediamo domani alle 2 mettete un mi piace condividete questo video iscrivete voi e tutti i vostri amici interessati alle cose nerd yeah!